طلب العلم يعني الطريقة المستعى أن تطلب العلم ولا تلتفت إلى قيل وقال سمعت أبو بارح قال له قال شنو؟ الشيخ مصطفى قال رد أحمد إسماعيل آه يعني أنا كنا مشغول من في دورة القرآن مشايخاتنا وكل زمان بيردوا على بعض عادي يا شيخ ما منا أحد إلا رد ورد عليه انتهينا شو اللي بعدها؟ خلاص ما في شيء طيب قالوا شنو وين عندك المادة دي؟ هذيك الله بالإيميل أرسلها لي الرابط شنو؟ اربط قلبك بالايمان ودعك من هذه المسائل مشايختنا رد على ده ومن زمان بيردوا على بعض ائمتنا دي ابن القيم رد على الهروي وشيخ الاسلام رد على من هكذا ما تشتغل بهذا